хлордун касиеттери хлордун татаал заттар менен болгон реакциясы хлору бар колбага парафин свечасын күйгүзүп салабыз бөлүнүп чыккан жалынга көңүл бурсак парафин менен хлор аракеттешкенде көмүр кычкыл газы жана хлордуу суутек пайда болду